Mabuhay! Happy New Year! Welcome to Learning with Albine. I'm Albine. I help people learn Tagalog since 2019. This is our year-end presentation. In this episode, we want to answer two questions. Question number one, ano ang pinakamalalaking bagay na naganap sa buhay mo noong 2021. Again, ano ang pinaka malalaking bagay na naganap sa buhay mo noong taong 2021? In English, what are the greatest things that happened in your life in year 2021? Second question, ano ang gusto mong marating sa taong 2022? Again, ano ang gusto mong marating sa taong 2022? In English, what do you wish to achieve in the year 2022? As your teacher in Tagalog, I will be the first to answer such questions. The greatest things that happened to me in 2021 are the following. First, naiparehistro ang Aralin World LLC. Ito ang aking kumpanya at gumagawa ako ng mga aralin tungkol sa iyong pag-aaral ng Tagalog. Again, naiparehistro ang Aralin World LLC. Ito ang aking kumpanya at gumagawa ako ng mga kurso tungkol sa iyong pag-aaral ng Tagalog. In English, we have registered Aralin World LLC. This is my company and I am creating courses for your Tagalog learning. Another greatest thing that happened to me in 2021 is this. Umuwi ako, pati si Bruce, sa Pilipinas at nakasama namin ang pamilya ko doon. Again, umuwi ako, pati si Bruce, sa Pilipinas at nakasama namin ang pamilya ko doon. In English, me and Bruce returned home in the Philippines and we spent time with family in 2022, these are the things I like to achieve. Gusto kong gumawa pa ng maraming aralin sa Tagalog at sana marami pa akong matulungan. Again, gusto kong gumawa pa ng mga aralin sa Tagalog at sana marami pa akong matulungan. In English, I want to create more lessons and I hope to help more people learn Tagalog. And now, this is interesting. Some of your fellow Porinoys and Porinoys are participating in this year-end presentation. But before that, please don't forget to hit the like button. Like button, please. And if you are new in this channel, please consider subscribing. Otherwise, you are missing out. Hello! Kamusta po sa inyong lahat? So, Sasagutin ko ang mga tanong ni Chicha Alvine sa Facebook group. So, ang unang tanong ay, anong ang pinakamalaking bagay na nangyari sa akin sa taong ito, lalo na? So, ang pag-usapan ko ay tungkol sa lingwahe, lingwaheng Tagalog. So, for the past few years, gumaling talaga ako sa Tagalog, lalo na itong um, taong itong taon, gumaling ako sa Tagalog at nagpapasalamat ako kay Diyos sa ginoo. At alam ko, sa susunod na taon, inasahan ko na gagaling pa ako. Kasi I have so much hopes for myself and sana gagaling talaga ako. So, maligayang Pasko sa inyong lahat. Bye! Ang dalawa uh, Dalawan Nan Nan nangyari sa Atkin. Ang Tagalog ko I mab, mab, napabuti, uh, napabuti at marami kon nakilalan kaibigan sa Buton mundo. Sana sa susunod na ta ta on I Margita ko and girlfriend ko sa Philippines at sana maaaikasao na kami. Kamusta kaibigan? Noong taong 2021, nanatili ako at pati ang pamilya ko sa maayos ng kalusugan at nagsimula ako mag-aral ng Tagalog at saka nakaroon kami ng bagong aso. Sa darating ng taong 2022, gusto kong bumisita sa Pilipinas at gusto ko pa rin ang maayos na kalusugan. Okay, mabuhay at maraming salamat. Nalampasan ni Nanay ang stroke. Okay. And I'm grateful for this past year that my mother-in-law survived her stroke in June. Tutulunako, Sibing, sa channel niya. I want to help Bing with her channel more this year. Wonderful. Thank you, Porinoise and Porinoise, for sharing me your videos. You are all doing good in practicing your Tagalog. Keep it going this coming 2022. I, I am so happy to be part of your Tagalog learning. Shout out to uh, Connie in Kenya, Simon in UK, Arlene in California, and also Jason in the Philippines. I appreciate all your help and support. And hello and thank you to all premium one-on-one students this year. Thank you so much and I will see you again in 2022. And most of all, Thank you, Bruce, for your love and support and understanding and for helping me grow this channel. Until next video, and I wish you all Happy New Year! Mabuhay!